समिति के अध्यक्ष हैं स्वराज अभियान ने नीचे से ऊपर तक अपने इलेक्शन करवाए तो दिल्ली स्टेट के अध्यक्ष करना चाहिए वो हमारे साथ उधर मौजूद हैं हमारे साथ अनुपम है जिनसे आप सब परिचित हैं आप हमारे स्वराज अभियान के नेशनल मीडिया इंचार्ज हैं और हमारे साथ श्रुति हमारी media team national media team की जिन्होंने ट्राउड ड्यूटी नामक एक अद्भुत कार्यक्रम भी करवाया था हालांकि आज के कार्यक्रम आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस उस बारे में दोस्तों आज अपनी बात कहते हुए मुझे कुछ संकोच और बकार है जैसा कि आप में से कई साथी जानते हैं जब से आम आदमी पार्टी सत्ता में आई उसके बाद स्वराज अभियान बना तो मीडिया और उसके तमाम साथियों ने सोचा कि जैसा ऑपोजिशन पार्टियां किया करती हैं रोज सुबह रूलिंग पार्टी के खिलाफ स्टेटमेंट देना वो काम हमने नहीं यहाँ कई साथी बैठे हैं जो आते थे कहते थे फला विषय पे आपको बाइट देनी है मैं कहता था नहीं सरकार काम कर रही है ले तो सरकार ने कुछ अच्छे काम किए हमने कहा अच्छे काम किए जो ऑडिबल वाली स्कीम थी उसके पक्ष में हमने स्टेटमेंट दिया लोगों ने मिस्टीरियस खबरें छापी के लगता है इनकी सेटिंग होने वाली है सरकार ने शिक्षा पे एक दो अच्छे काम किए हमने <coughs> अच्छे काम किए सरकार ने और बार बार जब हमसे पूछा जाता था सरकार का कुल मिला के मूल्यांकन कीजिए तो हम कहते थे छह महीना हुआ है एक महीने एक साल हुआ है नई सरकार है काम तो करने दीजिए तो कई मीडिया के साथी कहते थे वो ना हो कुछ चक्कर है देखो खुल के बोल नहीं रहे जैसे ऑपोजिशन पार्टी को बोलना चाहिए वो इसलिए कि हमें समझते थे कि ये हमारा काम नहीं है हर चीज का विरोध करना हर सही गलत चीज का विरोध करना जैसा अपोजिशन पार्टियों ने अपना धंधा बना लिया है वो हमारा काम नहीं हाँ एक चीज पे आपको याद होगा हमने सड़क पे आके जम के विरोध किया था और वो था जन लोकपाल बिल वाला प्रोफेशन जब ऐसा जन लोकपाल बिल पास होने लगा जो रामलीला मैदान में किए गए प्रोमिस से ठीक उल्टा था जब हमें लगा कि ये सरकार चलिए काम करने में ढील हो जाती है देर हो जाती है नए लोगों से लगानी गलती भी हो जाती है लेकिन जब जनलोकपाल के मुद्दे पे हमें लगा कि ये तो एकदम फ्रॉड हो रहा है जनता से तब हम सड़क पे आए थे आके हमने विरोध किया आज एक दूसरा मुद्दा आ रहा है जिसपे संकोच के साथ और एक मायने में शर्मिंदगी के साथ हमें फिर जनता के सामने आके खुल के इस सरकार के पाखंड का विरोध करना पड़ा रहा चूंकि ये जो मुद्दा है ये सिर्फ इसका नहीं है कि नई सरकार कोई काम करने में थोड़ी देरी हो गई कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई थोड़ा तो जो टाइम टेबल सेट किया था उससे ज्यादा समय लग गया स्वाभाविक चीज है सब सरकारों के साथ लेकिन आज जो बात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं आप खुद देखेंगे और आप शायद सहमत होंगे कि ये तो इस सरकार ने जनता के साथ जो वादे किए थे और जो बार बार कहा है उससे ठीक उल्टा काम है और वो तथ्य हम आपके सामने रखने जा रहे हैं हमारे पास काफी एविडेंस है माफ कीजिएगा बहुत भारी एविडेंस है ये ये जो बहुत भारी एविडेंस है ये सारा एविडेंस पंकज पुष्कर जी के उद्यम से दिल्ली असेंबली में आया है और इसका एक एक बीज दिल्ली सरकार ने सप्लाई किया है इसके लिए आप हमें बिल्कुल भी कोई क्रेडिट मत दीजिएगा दिल्ली सरकार की मेहनत है जो तो ये आ, सारे के सारे पेजेस जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे इसकी कुछ एविडेंस हम आपके हाथ में भी देंगे लेकिन अगर पूरी हर एक ना दे पाए हमारे पास इतने पैसे भी इतने पेजेस की इतनी ज़्यादा कॉपीज करवाने के लेकिन सब हम अपलोड कर रहे हैं सारी एविडेंस आपके पास जल्दी पहुंच जाए सारी की सारी एविडेंस अब व्यवस्थित रूप से बात शुरू दिल्ली सरकार ने ये पांच टुकड़ों में बात करेंगे कि सरकार ने क्या प्रॉमिस किया और उसकी रियलिटी रियलिटी के चार हिस्से हम देखेंगे सरकार ने प्रॉमिस किया था नशाबंदी का प्रॉमिस नहीं किया था नशा मुक्ति दिल्ली में होगी उसका प्रॉमिस किया था और आने के बाद क्या क्या किया है उसके चार टुकड़े हम आपको पेश करेंगे और अंत में बताएंगे कि स्वराज अभियान की तरफ से इस विषय पे हम क्या करने जा रहे हैं आगे हमारी क्या मांग है पहली चीज जब से दिल्ली सरकार सत्ता में आई सरकार ने कहा था कि नशा मुक्ति होगी नशे को घटाया जाएगा और इसमें जनता की भागीदारी ये प्रॉमिस कोई वेग प्रॉमिस नहीं था अचानक कहीं सभा में बोल दिया ऐसा कुछ नहीं था हर चीज लिखी हुई इस किताब से आप परिचित होंगे इसके लेखक आजकल इस किताब को भूल गए हैं लेकिन ये किताब आपने देखी होगी उन्हें आजकल नाम भी पसंद नहीं आता इस किताब किताब का ये जो एक छोटा सा हिस्सा हरे रंग में किया गया है वो क्या कहता है वो कहता है कि आज नेता और अफसर या तो रिश्वत या दबाव में इन ठेकों को मंजूरी दे देते हैं यदि यह कानून बना दिया जाए कि किसी भी इलाके में दारू की दुकान नहीं या मोहल्ला सभा या वहां की ग्राम सभा की मंजूरी के बिना नहीं खोली जाएगी तो दारू की दुकान खोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा नशाबंदी की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम होगा ये स्वराज किताब में लिखा था लेखक अरविंद केजरीवाल चलिए किताब में लिखा था किताब से लोग बदल जाते हैं मैनिफेस्टो ये 2014 का लोकसभा के मैनिफेस्टो का एक टुकड़ा है जो ऊपर आप देख रहे हैं वो टुकड़ा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता है कि मोहल्ला सभा को या ग्राम सभा को ये ताकत दी जाएगी कि वो किसी भी लोकेलिटी के अंदर जो दुकान है दारू की उसको बंद करवा सके और उसको खोलने की परमिशन भी उनसे ली जाएगी उसके बिना खोली नहीं जाएगी 2015 में ये तो दिल्ली डायलॉग के अंदर जो मैनिफेस्टो कहा जाता है वो साफ कहता है कि मोहल्ला सभा से एनओसी लेना पड़ेगा और उसमें औरतों की भागीदारी जरूरी होगी औरतों का फाइनल से होगा ये स्पष्ट रूप से कहा जाता है उसके बाद भी शब्द है तो ये आपको वीडियो क्लिपिंग हम दिखा देते हैं वीडियो क्लिपिंग में आप सुन लीजिए क्या कहा जा रहा है ये पार्टी के ऑफिशियल फंक्शन में कहा जा रहा है विमेन्स डायलॉग एक हुआ था दिल्ली चुनाव से जस्ट पहले उसमें कहा लाइट आफ्टर दिस दोबारा प्ले कर एक छोटी सी प्ले to the बिल्कुल स्पष्ट कहा जा रहा है कि ऐसी तो स्पष्ट बात कही जा रही है एक बार नहीं एक बार नहीं दो दो तीन तीन बार कहा जा रहा है स्पष्ट कहा जा रहा है कि किसी भी मोहल्ले में यदि महिलाओं को शिकायत है महिलाएं इकट्ठा होती करती हैं इसकी व्यवस्था या तो आरडब्ल्यू के थ्रू कर दी जाएगी मोहल्ला सभा के थ्रू कर दी जाएगी महिलाएं एतराज करती हैं तो दारू की दुकान बंद करना सरकार के लिए अनिवार्य होगा ये तो थे देखिए अब आप रियलिटी देखिए रियलिटी में पहली टेबल देखिए रियलिटी चेक का पहला हिस्सा ये सरकार आने के बाद कितने दारू के ठेके खोलती है अब आपको ध्यान होगा एक वापस आपको ध्यान होगा आपको ध्यान होगा पिछले दो तीन हफ्ते से बार बार इस पे चर्चा चल रही है कि दिल्ली में कितने शराब के ठेके खोले गए हैं आम आदमी पार्टी से के पास एक बार फिगर आया अंठावन एक बार फिगर आया सैतीस उप मुख्यमंत्री ने बार बार कहा सिर्फ छह है ना शोर मचाया जा रहा है ये अलग अलग फिगर्स आते कहा है एक अचानक आरटीआई के अंदर 217 का फिगर आया सब आरटीआई की फिगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से दावा नहीं कर रहा सरकार से पूछा जा रहा है आरटीआई में कि कितने दिन आपके सत्ता में आने के बाद से आपने दारू के कितने ठेके खोले बिल्कुल सिंपल सवाल पूछा जा रहा है शराब की दुकानें दिल्ली में कितनी बढ़ गई सरकार उसी पीरियड के लिए अलग अलग आरटीआई में अलग अलग जवाब कारण क्या है एक नहीं कोई पच्चीस तीस कैटेगरी है हम तो सिर्फ आपको पांच साल दिखा रहे हैं शराब की दुकानों की वेंडिंग अलग अलग तरह की होती है एक होलसेल है जिसको हमने बाहर रखा है रिटेल में बेचना और सर्व करना उसके अलग अलग लाइसेंस तो किसी आरटीआई में सरकार L6 का जवाब दे देती थी किसी में L6, L7, L8, L10 का जवाब दे देती थी किसी में L15 से L17 और L18 का जवाब दे देती थी अलग अलग आरटीआई में अलग अलग जवाब फिर अंततः